Despair Blanada. Bafo asta. Adică ne tu, chiar tatăl meu, dar tu, tu, tu, tu, te mă Smaakt zijn slecht. Hai. bukan, bukan, bawah. Belly kan Oh, no, no, no. Bukan. Ah, baba, kes. Bukan, bukan, macam bukan lagi. Mana, baba. that, yeah. nadi, nadi, nadi. ندی ندی بودنک بچه باز بازی نمیشم تو Wow. hey guys, he's a bad flipper. Oh. He can't do. He can't even do one. I can, I have <coughs> 16 in a row. Hè, eh, daar zijn we al. Moet echt dingen aan Hey. Ja, kan ya, ya kan diga. Buscar Ah, buscar. Ya. Bueno, dus. memang sebenarnya tentang bentar ini bukan bukan bukan Isis bukan Isis bukan Feliz na Não Ah, mamãe, <laughs> é bem, que babá. के बाबा जाता रहेगा गया बाबा है ना तमाम Söyle. Başka. Bakalım. Au, şöyle bir dakika. Tamam, yavaş yavaş. ne dayak yapacağım. Nasıl? Musa. Böyle dayak da düz demem Ha? seni. Ah. Pas geçelim. Pas kenarlı kui statkada damlaagdiga nah io qua ci piacerebbe dare un numero pasmela tu بخار Pitäis pystykää täällä meni vähän. Enima mia. Enima. Kom igen nu. 油乾くの。Nee, nee. Dan zullen we maar. <laughs> da Perdeavannak papadok misalnya sorbotan nggak sorbotan. Sarma sana itu nama dari sarma. D'accord. Yes. Maman, c'est un Jak jest już gadany na czemu? Hı? انا بدي جامعة مثلا شو ساكنة في بازار Mas é drone ali. A tam da orquestra tomamos mera. Açam de. Mas já já beden ki kamanda. Nerede nerede? Şu, nerede nerede? Nasıl bir şey? cute. Nash, Nash, that's not Nash, Nash, Orange Salat. Lass mich mal, Alter. Warte, warte, mach erst das Tischchen. Hey! بی هدف خلاص کردی آن استاد کدوم؟ چرا را رفتی؟ بعد از تو می نواد ماتیاسا بعد از ماتیاس ما استاد نمیزم ما استاد کدام مال نواد ماتیاسا تو چیز کشته؟ نه حالا آره، ما این مقدم یا نه؟ ما استاد کدام بعد ماتیاسا گرفت بعد ما دیگه تو گرفته؟ نه ما مو خوردم ماتیاس می نخت خیر خب، بله. بچه بچه میتونه اشتیاده؟ تمامش خوردی گم بعدم آدم گم بلستم نه تمامش ایچ رقم گم نگه اسمش دیگه نخدر